Возможные риски. Какие проблемы могут возникнуть при использовании аккредитива? Аккредитив снижает риск неуплаты. А Аккредитив – полезный финансовый инструмент, но воспользоваться им вы сможете только в том случае, если все сделаете правильно. Даже небольшая ошибка или неправильно заданные сроки могут свести на нет все преимущества, предоставляемые аккредитивом. В этом видеоролике вы узнаете, какие проблемы могут возникнуть при использовании аккредитива и что можно сделать, чтобы предотвратить финансовую катастрофу. Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Здравствуйте, я Энцо Капуто из SwissBankingLawyers.com. Если вы рассчитываете на получение оплаты по аккредитиву, то перед заключением сделки необходимо обязательно проверить все установленные требования. Вы должны понимать содержание всех необходимых документов и быть уверены, что получите их. Необходимо осознанно спланировать все так, чтобы между указанными в аккредитиве предельными сроками оставалось достаточно времени. Вы должны убедиться, что ваша транспортная компания может в срок предоставить вам все документы. Необходимо обязательно установить хорошие взаимоотношения с соответствующими людьми, вовлеченными в процесс. Выявите риски возникновения задержек, очень важно правильно выбрать банк, с которым вы будете работать. Сотрудники банка должны обладать конкретными знаниями и опытом, необходимыми для обработки всех документов. Узнайте, сколько времени необходимо банку для обработки документов, включая их перевод с иностранного языка. Вы должны знать, в какие дни не работают банки, вовлеченные в процесс. Подготовьте все документы, необходимые для обслуживания аккредитива, чтобы они полностью соответствовали варианту его использования. Проблемы могут возникнуть даже из-за опечатки или несовпадения формулировок. Стоит отметить, что только несколько швейцарских банков накопили знания и опыт, необходимые для успешной обработки международных аккредитивов. Таких банков совсем немного. Если для ведения торгово-финансовой деятельности вам нужен лучший в Швейцарии банк, Звоните мне прямо сейчас. Наберите плюс 41 44 212 44 04, и я представлю вас нужным людям, которые выведут ваш бизнес на новый уровень. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня!